gaetsho se se mpontsha ha e le gore kereke e re leng mo go yone jaaka ke tlhalositse e gata gone ga puso ya lehatshe la botswana e gatang teng se se mpontsha ha e le gore kereke ga se moganetsi wa puso ka jaana e tsamaisa dinako dikeletso tse puso e segofaditseng batswana ka yo ka tšone ke itumela segolobogolo ka gore le le kereke le na le lenaneo la lona la poverty alleviation go nyeletsa ga mmogo le go hokotsa lehuma mo tšhabeng ya botswana ka sekao sa lona se se reng o ntime me o mphele ngwana mahoko a ke mahoko a matona a sa ka keng a tswa ka dipounama tsa mongwe le mongwe ke mahoko a ka tswa ka dipounama tsa motho e e leng gore mo teng ga gagwe ga ya ka re modimo o sena go mofa o tsenya pelo ya mmankgodi mo go ene o ne wa tsenya pelo ya motho Thank you. mme morago mo le ikutlwa jwang ka mpho ena e ntle e na tao ya loko la juta a le neileng yone eh, um ke otwa ke itumetse mo go sena selekano um eh, ke itumelisiwa ke mpho e modimo a mfileng yone a ke na magoko mme ke rata go leboa modimo ka tsotlhe tse a di diretseng tao egolo ya leloko la juta um le na ke kopa gore modimo a nthuse gore le na ke kgona go di direla ba bangwe E agradeço a Deus pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu poder. E quero agradecer a esse Deus, o grande leão de Judá, por tudo quanto ele tem feito por mim, especialmente por ter me dado o abrigo. E ele é Deus de todas as nações, é Deus de todos, não tem cor, nem raça, nem tribo e Deus para todos, para todos e de todos. Só agradeço esse seu grande e misericordioso amor. letsatsi ke la boraro ga e sale re fitlhile mona botswana re botse dintlo tse pedi re thomile ka engwe ko motšhudi re feleletsa ka ena mona mahalape tau ka 2019 o ile a bolela a re se setšhaba sa botswana sa re tshwaraganeng mabogo re tsweleng pele e le ka nnete ditshepiso tsa gae ga di olefatshe ga setšhaba sa botswana se thabile se re e re e o ntima o mphele ngwana